Aquesta col·laboració del Museu del Disseny i Artesania a Catalunya ha consistit en que amb l'excusa de, de treure a lluir les rajoles d'oficis eh, tradicionals que estan a la col·lecció del Museu del Disseny, que fan una molt bona tasca de conservació, doncs hem volgut aprofitar treure aquest patrimoni del museu, portar-lo aquí al Centre d'Artesania, junt amb peces de disseny i d'artesania contemporanis, que parlen de, de l'ofici que, que, del mateix ofici que la rajola i el que veiem és la, la rajola tradicional, la peça de disseny i peces artesanes eh, contemporànies de tartesans que estan treballant ara mateix en els seus tallers, en els seus estudis i que, i que molts s'apliquen, evidentment, disseny en, els, en, en les seves peces. Per una banda que l'artesania està derivant fins a un objecte d'autor, ja no és l'utilitari d'estar per casa de tothom, aquest és un punt important, el de, el de la peça més especial, i per altra banda, en un moment en què la sostenibilitat, el slow design, eh, la proximitat, tot això són valors de l'alça, l'artesania, la matèria, el fet amb les mans, el reciclatge, eh, matèries sostenibles, matèries naturals, argiles, i tot això també és un, un punt que crec que li està donant una, una empenta important a totes aquestes artesanies i aquests productes artesans. Jo crec que cada cop ho valorem més també, precisament en aquest context.